twari turi indaya ndaya nawe uriyo nanjye ndiyo mureke ese ufite ababyeyi bombi ndabafite pe dore kwa data ni hano no kwa mama ariko ubugome buri hano burarengeje ariko nyine mushaka muntu murwaneho indaza muganiriza ko turapfuye turarangiye basi polisi byo kubera inzara nimutandwana wongewe ibyana byanjye bibiri muzabirere ni umwana umwe mfite eh. kandi njyaye imbyaro icyenda mfite umwana umwe byatewe n'iki ko urumva nta kibazo mfite ubwo byagenze gute ngewe ikibazo nagize nkubwize ni ukuri ngewe nakoze ngewe nasambanye mfite imyaka itanu mm. siko banira sida ubwo ivugire bayi bayi gushaka abagabo batatu basanga mfite iyo sida abagabo bakanyanga ko mfite iyo sida abana b'ababyeyi barambaza ikibundi abagabo bashatse mpamwe ati iyo sida kuyifite ubundi we tuba dutunzemo iki banyukura buri munsi buri ngenda aho mbonye mbara mu gasharu kwa defosi nomba marara uno munsi ejo si marari andi nkajya nara mu gihuru ku karubanda nkarara nkamara n'umwaka nkanjye ubwanjye imana mu ijuru ahantu ufatira imiti ku basikare hariya itumba ku basirikare itumba no gufatira imiti yanjye iyo ya sida ndakubeshye ntabwo nkubeshye ahubwo mvuga ngo muri aka gace hano ni iwacu iyi nzu nijye wayubakishije n'abakeye mama ahubwo aba baturanye kimwe n'uyu nguyu nawe aratujujubya n'uyu nguyu n'uyu baturanye baratujujubya ngo rwe sida ngo ntabwo nzabyara umwana ngo azabeho warabyaye n'umwana umwe do w'imana jeannette ndengiki Mm. nicyo bavuga ngo dewu nacyo ngo kirayifite kandi na mubyara ni muzima neza by'imana mm. na mubyara ni muzima umwana wanjye teka nanjye urukwiwe nk'uko nakwe nk'uko urenkora mm. ariko twabuze aho twaba kuko n'umukecuru twavutsemo yambyaye ntabwo ajya yemera ko turara hano turara mu bihuru eh, wowe ntabwo ndugize uvanamo reka nkubwire rero mu buzima bwanjye bwose uwo mugabo wanjye yazize ubwandu bwa sida asiga nyanduje ubu mfata imiti hano ku kangoma ni ukuvuga ngo ngewe ejo bundi abandi babahaye sosoma njye nta kintu bigeze bamba bambwiye yuko ngo mfite ibiro mirongo itandatu ngo na kimwe kandi noneho byongeye ese ndakura hehe ndashakisha hehe mu buzi ubuzima bwanjye noneho niba banyumye cya gikoma cya kinini ntabwo nzakinywa nzakinywa gute nzapfa noneho ngewe binini rero ngiye kubereka nishaka nzapfe ndi umuyobozi nyandinda yambunza ikimana yamaye igiki igituba urakoze <laughs> cyane icyo ubunza wenda turacyumvishe ese kugira ngo wenda unyurwe ku munsi uba wakiri nk'abagabo bangahe njye nta muntu wanyishyiraho amata yamaye imbere kereka nasinze nabwo untunduye nubwo baba batanu njye nabafata va ko ubu nyishyura umwana njye ejo akarya aho ngeze nagiye umuntu unyuzamo ijisho amafaranga utakatira nangahe igihumbi njye hita ngo hagati umwikomereze kamwe kamwe ubwo uzanye bibiri ni ukurarana ubu nta muntu uraryamana akaba yaguheza nk'umwuka Eh hari ubufite ireshyo ko. Eh, eh, oya uvuga neza niki? Abona ntibihura. Mm. Nkavuga ati mm. ijyanira yawe acyanya gusubiza mm. kuko yama mbere gusubiza ukigendera nkaho nkahura n'abandi ahubwo bafite gatonya. Eh. eh hari uwabonye ufite gatonya? arahari eh. araboneka neza abantu bose niko banganya abo bose buriya eh, muryamo numva uri muri mudu cyangwa mu kimwe nawe ni uko ati “ umuntu umuguze nta rukundo muba mufitanye hmm. nima gutya ucomoka hari n'igihe ahubwo hari n'uba wumva yatinze kurangiza ngo wicomokere hmm. none se nk'imyaka makumyabiri n'umwe umaze kugira eh, uba wumva nko mu myaka itanu waba umeze nka gute imana yamfashije nkabona nk'umugabo tubana hmm. njye nta mfite wenda nanjye undi namuhekeye iby'ubura ubundi ndarega ubura nta kintu bumaze garafure ndinda ndagiye umwe ashyizemo n'undi ashyiramo n'icya gihumbi ndakomeje ko nkomeje ubwo ari wa wundi mubana n'uwo muguze ubwo ufite agaciro aba ari uwuhe reka tugusubize wowe inkuru ahangaha twatembere rero ni mu ntara y'amajyepfo ni i butare cyangwa mu kimwe abenshi bakunda kumenya ngo ni i turi hafi ya gereza ya karubanda eh, uvuye muri gare ya ya huye ugera aho turi ndakeka harimo ikirometero kimwe naho bita mu gahenerezo twabasha kuba twatembera muri karitsiye imwe eh, tuhasanga abantu batandukanye ah, ariko sinzi ubuzima babayemo uko biri kose ni ubuzima butari bwiza reka tubanze tubibwire cyangwa babanze babibwire uh, dukomeze ikiganiro ariko twabashije kumenyana kandi ukore sabusikaribu ukoreshe yawe ukore like ibiganiro byose bikomeze kugenda neza witwa gute nitwa petero nyirazigama uvuze petero nyirazigama uvuga witonze petero nyirazigama eh, petero nyirazigama eh. petero nyirazigama afite abana bangahe ni umwe uwo mwana ufite afite imyaka ingahe <laughs> namubyaye muri bibiri ubwo uwo mwana afite imyaka makumyabiri n'umwe eh. wowe ufite imyaka ingahe ngewe ubwo navutse inani kabiri eh. ko numva uri mukuru ni umwana umwe mfite eh. kandi njyaye imbyaro icyenda mfite umwana umwe byatewe n'iki ko urumva nta kibazo mfite ubwo byagenze gute ngewe ikibazo nagize hmm. ubwiza ni ukuri nge nakoze nge nasambanye mfite imyaka itanu siko banira sida ubwo ivugire gushaka abagabo batatu basanga mfite iyo sida abagabo bakanyanga ko abana ababyeyi barambaza icyundi abagabo ushatse bambwe ati iyo sida kuyifite ubundi we tuba dutunzemo iki banyukura buri munsi buri ngenda aho mbonye mbara mu gasharu kwa defosi nomba marara uno munsi ejo si marari andi nkajya nara mu gihuru ku karubanda nkarara nkamara n'umwaka nkanjye ubwanjye imana mu ijoro ahantu ufatira imiti ku basirikare ku basirikare hariya itumba ku basirikare itumba niho ufatira imiti yanjye iyo ya sida ndakubeshye ntabwo nkubeshye ahubwo mvuga ngo muri aka gace hano ni iwacu iyi nzu ninjye wayubakishije n'abakiye mama ahubwo aba baturanye kimwe n'uyu nguyu nawe aratujujubya n'uyu nguyu n'uyu baturanye baratujubya ngo sida ngo ntabwo nzabyara umwana ngo azabeho Mm. warabyaye n'umwana umwe do w'imana jeannette ndengiki mm. nicyo bavuga ngo deho cyangwa ngo kirayifite kandi na mubyara ni muzima n'izina ry'imana mm. namubyara ni muzima umwana wanjye reka n'ahandi urukwiwe nk'uko nakwe nk'uko urayinkora ariko twabuze aho twaba kuko n'umukecuru twavutsemo yambyaye ntabwo ajya yemera ko turara hano turara mu bihuru ariko tugize imana twabona inzu tukabana n'umwuzukuru wanjye umwuzukuru wanjye yitwa simoni boravi nguyu kabuze tubaye ngo tubane n'umwana wanjye tubane mwizikoranye murere neza nk'abavandimwe ahubwo nabuze nubwo cyaba icyuma kimwe nkabaye mwizikoranye n'umwana wanjye nabuze amahoro kandi uwo tweretse ko ufite inzu wiyubakiye reka da ibamo umukecuru wanjye niyabamo umukecuru wanjye ari mu cyambere ari mu cyiciro cya mbere uriya ni musaza wiwe uyu muri iyi nzu iyo tuhageze batwirukana dukora mu bihuru tunyagirwa imvura ikatucoca ngo jyana ngo mufite za sida ngo sida yarabishe ana muri aka gace bagatwanga ubwo tuzi ku ipironi muvande ese birakwiye ko eh, umunyarwanda uri kutureba eh, umuntu urwaye sida yahabwa akato muri ubwo buryo cyangwa birakwiye neza wenda ko umuntu ufite ubwandu yahumurizwa kugira ngo eh, nawe yumve ko ari umuntu nk'abandi n'icyo wabwira abanyarwanda badukurikiye kano kanya ubwo ngubwo rero mu gihe abaturanyi uriya ni musaza wiwe nawe iyo ambonye ngeze hano cyangwa umwana wanjye nguyu n'uyu ni umwuzukuru wanjye ngo ntituhagere ngo turweza sida ngo tuje kubazungura twabuze twita turara mu bihuru ntawe ngo tujye turaramo hano kandi inzu ngewe yimwubakishirije twagurishije kariya ku isambu bamuhaye ariko ntabwo byatuma turara ahangaha turara mu bihuru twebwe muri make urara mu gihuru yeee eh, n'abana banjye uko ari babiri ubwo iki none batubujije uburenganzira tuzabigenze kutubwaho uravugisha ukuri urara mu gihe n'abana bawe yewe dore siba niba ravi umwuzukuru wanjye dore umukobwa wanjye twimana janete nimba twese dukora uburaya nabukoze afite itanu nabukoze afite imyaka itanu uyu namubyaye muri bibiri uyu namubyaye muri bibiri niho namubyaye yitwa imana janete nakoze ubura afite itanu ngewe none ubwo bize ngo bazambuzanga nubwo ndera mu bihuru ubwo nimusanga mu bihuru ngiye muzambuzanyije ok base wabashije kuba wakwigira ubuyobozi babwira ikibazo ufite babasha kuba bakumva cyangwa bakwimye amatwi ubuyobozi bw'ino ubuyobozi bw'ino baba y'umuhe bitanu atayigurukira watangira wibwira abadukurikiye ku musambi tv njye nitwa imana jeannette Eh, uwimana jeannette yagize uvuge cyane bakwita gute wongera wibutsa abantu uwimana jeannette ni muntu ki ubu ngubu ku musambi tv abadukurikiye bamenya ngo ni muntu ki ndenda ariko byarancanze uri indaya byaragucanze eh, ubundi umuntu uri kukureba kuri kamera eh, acyumva ijambo indaya ubundi indaya ishinzwe iki akazi kayo ni akahe indaya ni ugutega umugabo uyazanye wese ukamwakira niba afite umugore sinaguhereza ok indaya ni ugutega umugabo mu kumutega mu buhe buryo bwo kugira ngo umwaka amafaranga ni kumutega mu buhe buryo sobanurira abantu badukurikiye kugira ngo babashe kuba basobanukirwa neza kugira ngo umwaka amafaranga umwana wanjye abone icyo cyayiririrwa hmm. ntabwo twavuga ngo utanyishyuye imbere kandi yama mbere kugira ngo uyishyiremo yama mbere inki inki ishyiramo imboro ngaho